पहाड़ की ये शान है गाना ये बना रहे उत्तराखंड जान है दादी के गाने और भूतों की कहानियाँ ये तुमने किसी और को बता दिया मौसम यहाँ का कूल ही रहता है उसने बलाए बल ये वो कहता है उल्टे तवैस ये बारिश रुक दे अपना अपना काम करे ना किसी को टोक दे पानी के गदेरे हर जगह पे बहते हैं पहाड़ियों का एको गार्ड इसे ही कहते हैं स्वर्ग के दर्शन और चारों धाम है यहाँ भक्ति से प्रसन्न ऐसी शाम है कहा भक्ति से प्रसन्न ऐसी शाम है कहा लोग ही यहाँ सब सीधे साधे होते हैं खून में गर्मी और फौज में होते हैं भड़क जाए सुबह शाम पहाड़ियों किसान है बादल रहते नीचे और ऊपर मकान है गड़े वाले क्यों और जौन सारे बोलते आओ तुमको अब बताए राज अपने खोलते सीधा रास्ता सेना बाटा छाए का उकाल है चाय नाश्ता मन की लाट राजमा की दाल पहाड़ों की रानी मसूरी कहलाती है देहरादून से चढ़ाई वहाँ तक जाती बारिश की बूंदे सुकून दिलाती जब लोग आपस में लड़ जाते हैं तमस्त मुदमर इससे चिढ़ाते बाग यहाँ होते और भालू को कहते रिक बकवास करी ना तो फट पार्वती हाँ, का हर जगह पे डेरा है आओ तुम पहाड़ में ये पहाड़ी कह रहा है चारों धाम करो तृप्त अपनी आत्मा मिले मोक्ष हर पीड़ा पाप का खात्मा चारों धाम घूम के सारा जग जीता है भूल जाओ सब कठिन समय जो बीता है कद आंखें छोटे और सांवला रंग है नाक की नथुरी देख देखो मन मलंग आशीर्वाद देवी देवताओं का संग है पहाड़ की ये चोटियाँ हवा में सुगंध है सर्वरास और पूलम कुमारिया फल इतने होते जितने तुमको पता नहीं लड़की को नोनी बोले जो दिखे बांसी मुखड़ती की जन दुनिया से लगे चांसी काकड़ी की चोरी का मैटर साफ है पकड़े जाओ गाली खाओ फिर सब माप है शहरों की ये भीड़ में ना किसी को जानते पहाड़ियों का दिल बड़ा इंसानियत को मानते देवी देवताओं की डोली भी सजाते हैं देवता को डोल दमाओ से नचाते हैं गलती हो गई हमसे इनको हम मनाते हैं नष्ट करे दुख पीड़ा देवता गलाते हैं उत्तराखंड में देखो सबसे बड़ा डैम है वर्ल्ड में आठवां टीरी नेम है वर्ल्ड में आठवां और टीरी नेम है मंदिर ये तुंगनाथ देखो सबसे ऊंचा वर्ल्ड में सबसे हाई गर्ल से मैंने पूछा वर्ल्ड में सबसे हाई गर्ल से मैंने गढ़ी वाल कुमाऊं रेजिमेंट का खून है गढ़ वाल कुमाऊं रेजिमेंट का खून है उत्तराखंड नाम राजधानी देहरादून है